Eu, eu, nunca viajei pelo um país que fala português além de, do Brasil. Brasil. Eu cheguei e depois pensei, nem fudendo eu falo português, cara. <laughs> What's up, guys? E aí, galera? Estamos aqui na Europa e acabamos de fazer uma viagem em Portugal. Por que é Portugal, em Portugal e não no Portugal? Não sei. Se vocês conhecem <laughs> por que você não fala de ou do Portugal e vocês têm que falar de Portugal e vocês estão sabendo, deixem aqui nos comentários porque é muito chato isso. Eu sempre estou querendo falar do Portugal. A gente está no Portugal, mas <laughs> não é isso por alguma razão. Mas falando sobre a língua, o que você achou da sotaque de Portugal? e o português Gente, no, de Portugal. <laughs> No primeiro dia eu não conseguia parar de rir, toda <laughs> vez que eu escutava. Não é verdade? Toda vez que eu escutava, começava para, a dar risada. Para mim não foi só o primeiro dia. <laughs> Depois eu me acostumei e tudo, mas é, é, eu achei engraçado tudo. É tipo, de um jeito meio bonitinho, mas é tão diferente, eu não sei. É, e, e para você, você entendeu quase tudo, né? Quase né? tudo, quase é, tudo. É, para mim, que estou acostumado com o português do, do Brasil, foi muito difícil. E não é, é sotaque, mas também eles usam uh, sons diferentes, é, eles falam com a boca mais fechada, né? É, eu sabia quando o Brian estava perdido na conversa, quando ele só fazia fazia assim, aham, é. <laughs> E não falava mais nada. Eu falei, ele não tá entendendo bolhufas do que tá acontecendo. É, a gente tava em Lisboa e a gente foi para Sintra e pegamos um tuk-tuk da estação de trem para o topo da montanha para ver os castelos e tudo. E o cara tava falando muito com a gente e a Michelle tava conversando com ele. Eu fiquei perdido como eu não entendia português. <laughs> E eu cheguei pensando, bom, eu falo português, né? Eu aprendi português, eu posso comunicar com qualquer pessoa na rua, nos restaurantes, nos, nos bares. Mas quando chegamos e eu tentei fazer conversas com as pessoas... É. Mas eles te entendiam, pelo menos. Sim, eles me entenderam, mas eu não entendi <laughs> eles. O, o jeito que eles pronunciam as palavras realmente é tipo... Para mim, a palavra mais engraçada que eu escutei, o jeito que eles falam é peixe. Peixe. Peixe. Porque eles não pronunciam o o que eu gosto, o que eu amo sobre o português do Brasil é que quando você fala, pelo menos onde eu aprendi português no sul, eu sei que diferentes <laughs> regiões no Brasil têm seus jeitos diferentes de falar a língua, é. mas no sul eles pronunciam todos os sons, todos os vogais, todas as letras, todas as letras é. das palavras, e no Portugal não é assim. Não. Para mim parece mais como espanhol, né? É, teve algumas coisas ali, mas é espanhol ou é português isso aqui? Entiendes, entiendes é, ou entendes? Entendes? Compreendes. Compre é, para mim, compreendes é espanhol, não é? É, e o cara, o, tipo do Uber, do tuk-tuk, todos eles, ah, não sei quantos que compreendes, compreendes. Eu pensei, e... nossa, a gente tá em Portugal ou na Espanha mesmo? <laughs> eles não falam entendeu, entendeu, captou? É o português que eu aprendi não é assim. Então, é. foi muito interessante, foi, foi engraçado no começo, mas foi. depois eu fiquei triste porque eu não conseguiria entender a, as pessoas é. e realmente tem, tem muitas diferenças. Mas você, você fala inglês e você não tem dificuldade em entender as pessoas da Inglaterra, por exemplo. E você aprendeu inglês dos Estados Unidos, Da né? Inglaterra não, mas o inglês da Índia eu já não entendo. Teve o meu preferido lá, foi quando eu saí de uma loja e o cara falou, tem uma boa vida na Sim. hora de ir embora. E eu falei, olha amor, que legal o cara, né? Falou, tem uma boa vida, nunca ninguém me falou isso <laughs> antes. Aí o Brian, é, já me falaram também. É o jeito que dão um tchau aqui, deu. Ah. Não, eu, eu não <laughs> acho que é o jeito de dar, dar, tchau para, tipo, seus amigos, sua família, mas quando, pelo que eu entendi, vocês podem deixar aqui se você é português e você sabe o ah, <laughs> significado dessa expressão, ah. mas pelo que eu entendi, você fala isso quando você encontra uma pessoa numa loja e elas sabem que você é turista, você está indo embora e você nunca vai ver essa pessoa mais na é, sua vida. então... tem uma então boa vida. Eu, eu adorei, gente. Eu achei sensacional. É, eu, eu também achei, mas eu também achei meio pesado a expressão, né? Tipo, ah, tenho uma boa vida porque eu, hum, tipo, você vai morrer, eu vou morrer e nunca mais vou te ver. <laughs> Ai, que horror! amor. Você não pensou sobre não. isso? Para mim, foi isso foi o significado que eu entendi. Não que eles estão falando, ah, espero que você morre logo. Mas foi tipo, eu tinha um conver uma conversa com você e agora provavelmente não vou te ver mais na minha vida. Então, ah. espero que você tenha uma boa vida. Ah. Então, achei lindo também, mas também achei meio pesado. Ah, eu só achei lindo. <laughs> E o que você achou sobre a comida de lá? eu gosto. No Brasil já tem um pouco da influência. Eu estava acostumada já a comer bacalhau, é, que é muito famoso em Portugal. Uhum. Eu sempre comi muito bacalhau. É, o pastelzinho de nata, né? O pastelzinho de Belém, eu já tinha comido no Brasil. Mas é, é bem diferente. É bem, é diferente. diferente da comida do Brasil. É que a gente tem um pouco da cozinha portuguesa no Brasil, mas é bem diferente da cozinha do Brasil. Bom, eu vou falar isso, eu acho que a comida do Brasil, vocês sabem que eu amo a comida do Brasil, né? Então eu sempre vou falar que a comida do Brasil é melhor, mas o, o tempero, eu pensei ou eu achei que a comida de Portugal tá faltando tempero. É, ela é bem simples, ela não tem muitos, muitos temperos, é, muito sal, muito açúcar, é. né? Não... Eu falei para você que enquanto a comida do Brasil, comida salgada, é muito salgada. Comida doce é muito doce, né? É. E em Portugal comemos aquele uh, pastel de Belém uh -huh. e é um doce. Você tinha que falar para mim que era um doce. Eu falei, porque... amor, é um docinho. Ele, é um doce? <laughs> Oi? É porque é um pastel que é salgado, tipo a massa é salgado e a parte dentro é uma, uma nata. Uma nata. Não é doce. É, ela, ela, realmente não é super doce. Não é, não é igual os doces doce do Brasil. Doce no Brasil é tipo brigadeiro, que deixa sua boca cantando <laughs> com tanto doce que tem. É. E então, isso foi a, a maior diferença entre a comida de lá mas não, não estou dizendo que a comida, eu não gostei da comida, só que é, é diferente e eu prefiro a comida do Brasil. Ah. Bom, eu só comemos três refeições lá, é. portuguesas lá, é. então não tenho muitos exemplos para... Para dar, né? É. <laughs> Por algumas coisas. É. A minha parte preferida da viagem que fizemos era o presente da Michelle para meu aniversário. Eu acabei de fazer 30 anos. É por causa disso que estamos aqui na Europa. E a Michelle comprou uma experiência para eu dirigir uma Ferrari em Lisboa por uma hora e foi engraçado porque a gente tava com tanto medo de dirigir em Portugal. Meu, que louco, gente, não tem sinal, não tem sinal de pare, parece, para eu parar o carro. Ai, foi muito horrível, gente, eu quase bati o carro. Bom, eu acho que é difícil dirigir em qualquer outro país, <laughs> tirando os Estados Unidos. Então, chegamos e ela não falou que a gente ia fazer essa experiência, então chegamos e eu pensei, puxa, agora eu preciso, uh, preciso dirigir uma Ferrari, <laughs> o carro mais caro que eu já dirigi na minha vida, nessa cidade que eu já tenho medo de dirigir. <laughs> Mas no final, na Betty, não, foi, tudo, foi tranquilo. Foi muito legal. É, mas eu tô contando essa história porque o dono da empresa ele é brasileiro, ele está ah. é. morando em Portugal faz muito tempo. Ele abriu essa empresa e agora uh, ele está fazendo essas experiências para os turistas que queriam dirigir. Ele estava explicando um pouquinho sobre a cultura, sobre a influência da cultura brasileira em, é. em ah. Portugal. E foi muito interessante aprender e, e ver também uh, ah, tanta influência da cultura brasileira na, na cultura portuguesa. É, eu perguntei para ele, eu falei, ah, toca muita música brasileira na rádio? Ele falou, ah, vamos ver. Ele ligou a rádio e foi mudando a estação e quase que 50% das músicas uhum. eram brasileiras, assim. É. Muito engraçado. e Eu, eu perguntei, ah, tem, tem música boa daqui? Ele falou, não, não, só <laughs> alguns. Ele falou que o, o, hip, -hop. o hip hop de lá de tem alguns é bom. cantores bons, mas Kevinho é muito popular lá. Kevinho, Anitta, é. É, o Gustavo Lima, né? O, vários de sertanejo são muito, muito conhecidos, muito tocados nas rádios, né? Sim, sim. Eu fiquei surpresa, mas foi legal. É. Outra coisa que a gente reparou é como tem tantos brasileiros morando em Portugal, pelo menos em uhum. Lisboa, na rua você quase, tipo, você nem, nem pode atravessar a rua e passar pelas pessoas sem escutar português do Brasil. Do Brasil, é. Né? Eu falava, nossa amor, brasileiro, brasileiro. Teve uma hora que eu até parei, porque assim, era tanto brasileiro, tanto brasileiro. E assim, inclusive trabalhando, muitos viajando Sim. e muitos morando e trabalhando aqui. Sim. Incrível. Nos incrível. restaurantes tem muitos trabalhadores brasileiros. É. é o cara que com essa empresa brasileira, mas na rua você escuta muito português é. do Brasil, você escuta muito inglês e muito francês. É. Você escuta essas três línguas mais do que o português de Portugal. Depois dessa viagem, eu estou percebendo que o português de Portugal e o português do Brasil são duas línguas diferentes. São, são, é. Então... <laughs> pra eles são. Gente, ele é... ficava com uma cara que eu falei, tá perdido. É, é, é como eu falei, eu cheguei pensando, ah, eu falo português, eu, eu nunca viajei pelo um país que fala português além de, do Brasil. Brasil. Eu cheguei e depois pensei, nem fudendo eu falo <laughs> português, cara. Ou verdadeiro português, é. pelo menos. E falando mais sobre a língua, tem algumas palavras diferentes que a gente percebeu também. Por exemplo, ônibus lá, autocarro. É. é mas meu preferido Café da manhã lá é pequeno almoço, igual francês, Sim, né? é, em francês eles também falam pequeno almoço. É Little ainda. lunch. <laughs> Little lunch. É, é, o Brian ficou tipo, pequeno almoço? Eu falei, amor, é o café da manhã. Meu Deus, como assim? <laughs> É, porque no hotel ah. tá, tá sinais, né, dizendo quando vai rolar o café da manhã. Eu li a Pequeno Almoço, eu pensei, nossa, talvez eles tenham outra refeição aqui na Europa que eu não, <laughs> não conheço. <laughs> Então isso foi legal para, para aprender essas diferenças. Então além da, da, do sotaque ser diferente, as palavras são diferentes, as expressões são diferentes. Ah. Então é, eu acho que eu conseguiria entender as pessoas depois de morar lá por um mês, Sim. dois meses, mas foi difícil para mim, <laughs> porque eu acabei acabei falando mais, mais inglês para as pessoas do que, é. do que português. Mesmo com você, a gente entrou em algumas lojas e as pessoas estão acostumadas a falar inglês. Quase é. todo é. mundo lá fala inglês, né? Os é. portugueses. Assim, da parte de turismo, né? A gente Sim. entrava, sei, a gente deve ter cara de gringo, porque a gente entrava na lo nas lojas eu, e eles falavam eu, inglês. Com certeza, eu tenho cara de língua. <laughs> Sei lá, mas eu devia ter, porque as pessoas falavam inglês direto, nem tentavam o português comigo. É. E foi engraçado, porque teve muita gente em Portugal que falou: ah, dá pra diferenciar os brasileiros facilmente. A gente sempre sabe quem é brasileiro e quem não é aqui. Dá é. pra ver de longe. Eu falei, não comigo. <laughs> o, o, país é muito linda. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. lindo. A gente foi para os os lugares turísticos em Lisboa, Cintura. Dormimos... Setúbal. Setúbal também, dormimos numa, num castelo lá. No meu aniversário, foi muito chique. <laughs> Foi, gente. Ai, foi tão gostoso. Ah, e... e... fomos para Sintra. Uhum. É, a gente ficou toda na, a gente só ficou na região ali de Lisboa mesmo. Uhum. E mas pena que a gente só não tinha mais tempo para poder viajar para Portugal pelo jeito que a gente planejou a viagem. É. Mas deu vontade de voltar e conhecer as outras regiões, porque Portugal tem muitas cidades maravilhosas, é. muitos é. lugares, tem praias muito bonitas que a gente não viu. Deu vontade de voltar só, né? Dá vontade. E na verdade a gente está agora em Barcelona. Para mim Barcelona é muito especial porque foi aqui que eu fiz meu intercâmbio na é. faculdade. E, mas o, o plano era para voltar para Portugal é. de carro porque a gente estava em Madrid com a família dela e a gente ia dirigir de Madrid para Porto. É. Mas já fizemos a viagem de Madrid para Lisboa e a volta, mas dirigindo foi um estresse muito grande. Muito grande, então a gente é. decidiu cancelar aquela viagem, pegar o trem de Madrid para Barcelona e ficar é. aqui alguns dias e voltar. Exatamente. para os Estados Unidos, então... E eu nunca visitei Barcelona, apesar que já visitei lugares da Espanha, e o Brian falou, ah, vamos, porque faz quase 10 anos, né, que Sim. você veio para cá, eu nunca vim, ele falou, vou te mostrar tudo. <laughs> então estamos aqui. Ah, sou, tipo, aquela balada que eu peguei muitos meninos, né, mas é isso, tem, tem mais alguma coisa que você queria falar sobre Não, gente, é Portugal? só que eu recomendo que se vocês puderem visitar uma cidade, um lugar da Europa, e Portugal é muito barato, é uma das, um dos países mais baratos do, do oeste europeu, uhum. realmente. É, você consegue tomar café por menos de um euro lá. Tá? É muito barato mesmo, comida barata comparado ao resto da Europa. Sim. Então assim, se você está querendo vir para a Europa, mas né, tá com a grana curta, Cara, pode passar o tempo todo em Portugal, que vale a pena, é muito, muito, muito lindo, muito é. lindo mesmo. Então, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês têm mais dúvidas sobre a viagem que a gente fez, é, podem deixar aqui nos comentários. E deixam aqui também o significado dessas, dessas expressões, é, uma boa vida, se eu estou certo <laughs> dizendo que é meio pesado, ou se é algo mais lindo e mais tranquilo. Mais lindo. É. Ma sì, sono Genji. Ciao ciao. Ciao.